è americana ma la sua famiglia viene dal sud Italia e lo testimone anche il suo nome di battesimo, Laura Pergolizzi. Ha scritto centinaia di canzoni anche per eh, altri artisti prima di eh, conquistare un successo planetario. E qui con me LP. Thank you for your coming stasera interpreterà, interpreti Pizzicarella, che è uno eh, dei brani più, più noti della, della, musica salentina. Che cosa rappresentano per te il testo e la melodia di questa canzone? I believe that they, um, I feel like it's like a lot of songs have um, a, a tendency to um, penso che molte canzoni abbiano la tendenza a, a essere rappresentate in modo molto più gioioso rispetto a quello che è il um, vero eh, significato. Tra volte mm, queste canzoni trasportano dei messaggi eh, tristi, dei demoni in un modo eh, gioioso e felice. E penso che questo sia un po' il significato generale della musica. Uh, Usiamo costantemente la musica per curarci, per portarci fuori da zone d'ombra quindi la musica ci aiuta, è questo, ed è fantastico, uh, c'è una funzione uh, curatrice della musica di questa canzone e questo è un ecco. fantastico esempio. Esatto, proprio qua la, la, notte della Taranta, quel messaggio, le parole di LP rientrano proprio nella filosofia di questo concertone, della musica, dei canti e dei brani che stiamo ascoltando. E voglio chiedere a LP, ecco, che cosa ti porterai dentro, che cosa rimarrà in te di questa esperienza umana e artistica della notte della Taranta? Uh, Penso che mi ricorderò um, tutto. C'è un'esplosione di talenti, di uh, colori, di um, bellezza. Uh, e sono veramente, mi sento molto toccata dalla diversità che viene mostrata qui dalla passione, dalla musica. Mi piace veramente tanto, è bellissimo ci sarà qualche ispirazione per qualche eh, tua prossima canzone, un tuo prossimo brano? Magari, magari, penso proprio di sì. Sono un po' come un fiocco di neve, anzi come una palla di neve. Andando avanti eh, uh, mi arricchisco, mi arricchisco di nuova neve, di nuove ispirazioni. Um, Quindi probabilmente um, incorporerò qualcosa della pizzica. I let this day come. Uh, ich habe die Melodie und den Refrain im Tourbus geschrieben und die Idee erst einmal verworfen. Aber als ich den Song meinem Produzententeam gezeigt habe, waren sie total begeistert und wir haben das Stück fertig geschrieben. Oh, Wer weiß, vielleicht ist das der beste Song, den ich je geschrieben habe. Jedenfalls hat er wohl bei vielen Leuten genau den richtigen Nerv getroffen. Oder das Universum hat sich endlich gefügt. Keine Ahnung, aber es fühlt sich gut an. <laughs>